Desde nuevos trabajos para la gente que se dedica al sector de la informática hasta la evolución del trabajo tradicional debido a esto. ¿Cuánto se cobra en el sector de la informática? ¿Nacional? ¿Internacionalmente? ¿Cómo afecta la informática al trabajo tradicional? Lo veremos brevemente en este vídeo. En la actualidad, la ingeniería informática es una de las carreras más demandadas a nivel global. Sin embargo, en muchos países es más remunerada. Pongamos como ejemplo base a un ingeniero informático junior y su salario en Estados Unidos, donde según el sitio glassdoor.com, el salario ronda los 5.700 euros al mes. Por su parte, en España, según datos de la Universidad Europea, puede rondar entre 1.000 y 1.200 euros al mes, mientras que en mi país, El Salvador, no se tienen estudios al respecto, pero por experiencia laboral propia, puedo decir que ese salario se encuentra entre 320 a 550 euros al mes, siendo las empresas extranjeras las que mejor oferta salarial tienen. A lo largo de estos últimos 30 años han aparecido multitud de empleos nuevos y también multitud de ellos han desaparecido, pero la mayoría de los productos y servicios que estos producían son los mismos. Este cambio se produce debido a la automatización del empleo en la que encontramos claros ganadores y claros perdedores. Este proceso de automatización se ha ido dando poco a poco a lo largo del tiempo y como podemos ver en este artículo del país, en apenas dos años se habrán creado 130 millones de puestos de trabajo y habrán desaparecido 75 millones de estos. ¿Esto qué significa? Que un empleo que antes lo realizaban dos o tres personas, ahora lo puede realizar una sola máquina, lo que nos lleva a darnos cuenta de que para ofrecer un producto que antes realizaban unas personas, ahora hace falta estudios diferentes para poder llegar a mantener o a crear la máquina que realiza ese producto.